Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia